черный понедельник, давний черных среду. В пятницу тринадцатого я к тебе приду. В красную субботу снова черный саботаж. В день воскресенья сгорит седьмой этаж. Топик среди пятница, четырехни чистый мой, а тут вся салатница, и ты идешь домой, И рожу отражает неправдиво зеркала, И видно, сам себе не рад тогда, и ты спешила как могла, и не могла.